गाइस मेरा नाम है अली आई होप आप सब खैरियत से होंगे आज का ब्लॉग करता है स्टार्ट आज मैं आया हूँ बासल और आज आपको बासल के नज़ारे खिलाएंगे तो चलो मेरे साथ करते हैं नज़ारे शेड ठोक दीजिए महाकाल का दबा लाकर ठोक दीजिए पांच हजार लौटे दिख जाना चाहिए ये चार हजार के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ